招待チームに恥じない演舞をお披露目したいと思いますので皆様の応援も必要ですのでよろしくお願いいたしますそれでは行きたいと思います千葉は船橋レナ舞神楽ですよろしくおす令和に花を咲かせましょう藤山 戦いも心は一つ生きた証をナルトに刻め空を見上げりゃ流れ星 皆様お手を拝借ありがとうございました